स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि टैली ईआरपी9 e और प्राइम कहां से डाउनलोड करें क्या इसका कोई क्रैक वर्जन है अगर क्रैक वर्जन है तो वो हमें कैसे मिलेगा और क्या क्रैक वर्जन आता भी है या ये सब बेकार की बातें हैं तो क्रैक वर्जन है टैली का आप ईआरपी9 e का क्रैक वर्जन मिल जाएगा लेकिन विद जीएसटी आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है क्रैक वर्जन उसका नहीं मिलेगा आपको ठीक है दूसरी चीज ये है कि टैली को 17 से 18000 में आप खरीदते हैं और उसको आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं ठीक है जो पेड वर्जन है वो सत्रह से अठारह हजार का मिलता है और उसको आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं लाइफ टाइम यूज करने का ये मतलब है कि आप उसमें अपडेट नहीं कर सकते चीजों को जो नई नई चीजें अपडेट आती रहती है उसमें वो अपडेट आपको नहीं आएंगे लेकिन बाकी सारी चीजें उसमें होंगी ठीक है तो ये टैली ईआरपी नाइन और प्राइम दोनों में मिलेगा आपको प्राइम तो काफी नया है ईआरपी e नाइन में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं अगर आपको मिल जाता है ईआरपी नाइन क्रैक वर्जन बहुत अच्छा है लेकिन ईआरपी राइडर विद जीएसटी क्रय प्रबंधन मिल पाना मुश्किल है ठीक है और ये लोगों के पास थोड़ा सा ये मिथ भी है लोग ऐसे सोचते हैं कि टैली का क्रैक वर्जन आता है क्रैक वर्जन किसका आता है पुराने बहुत पुराने वर्जन का क्रैक वर्जन आता है जबकि वैट लगा करता था नए में मैंने अभी फिलहाल कोई क्रैक वर्जन नहीं देखा है टैली का ठीक है एजुकेशनल वर्जन जो हम लोग यूज करते हैं एजुकेशनल मोड उसको आप यूज कर सकते हैं लेकिन उसकी क्या खासियत है कुछ डेट है दो डेट पर आप काम कर सकते हैं जैसे कि एक तारीख में काम कर सकते हैं दो तारीख में काम कर सकते हैं या तीस इकतीस में काम कर सकते हैं यही वो डेट्स हैं जिसमें आप काम कर पाएंगे बाकी कोई डेट चेंज नहीं होगी तो ये एजुकेशनल वर्जन है एजुकेशनल वर्जन सीखने के लिए बहुत अच्छा है ठीक है उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ठीक है आइए अब बात कर लेते हैं कि टैली को सीखने के पर्पज से यानी एजुकेशनल वर्जन आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल और यहां पे सर्च कीजिएगा Tally dot O R G क्या सर्च करना है Tally dot O R G जैसे ही सर्च करेंगे आप तो आपके सामने जो पहला वाला लिंक आएगा यहाँ देखिए ये लिंक जो आएगा टैली सोल्यूशन डॉट कॉम आप Tally Solution dot com directly भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पर चले जाइएगा आपको लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे मिल जाता है जैसे कि टैली प्राइम दिया हुआ है लेकिन टैली प्राइम में दिक्कत ये है कि ये जो पुराने वर्जन हैं जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज सेवन है या उन सब पे वर्क नहीं करेगा इसके लिए आपको मिनिमम 64 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए इसके लिए ठीक है तो आप जो पुराना ओल्ड वर्जन है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पर नीचे आपको दिया हुआ है प्रीवियस वर्जन तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर ये ड्रॉप डाउन वाली मेन्यू खुलेगी अब यहां पर आपको प्रीवियस वर्जन मिल जाते हैं ठीक है जैसे आप देखिए ई आर पी नाइन का भी है इसमें दिया हुआ है देख सकते हैं तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी ये क्लिक करिएगा और यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ अब ये ओपन कैसे होगा मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है मैं आपको दिखा देता हूँ अगर प्राइम आप चाहते हैं तो प्राइम भी ओपन हो जाएगा देखिए अगर आप प्राइम डाउनलोड करेंगे या ई आर पी नाइन मान लीजिए E R P nine download किया तो ये ओपन कुछ इस तरीके से होगा यहां पर आपको जाना है एजुकेशनल मोड पर ये देख रहे हैं यहां नीचे एक लाइन सी बनी हुई है इसका मतलब ये है कि ये बटन आपको ऑल्ट के साथ दबाना है ठीक है तो आपको एजुकेशनल मोड पे जाना है आप शॉर्टकट की अल्ट के साथ डब्ल्यू भी प्रेस कर सकते हैं या यहां पर क्लिक भी कर सकते हैं तो बिल्कुल वही सिनेरियो आपको मिल जाएगा जैसा कि आ, मैं जब इस्तेमाल करता हूं तो वो दिखता है ठीक है देखिए इस तरीके का सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा आप इंस्टॉल कर लेंगे और फिर आप इसको फ्रीली यूज भी कर सकते हैं ठीक है ये तो ये आरपी नाइन रहा प्राइम में कैसा इंटरफेस आएगा वो भी आपको बता देता हूँ देखिए डाउनलोड करेंगे तो प्राइम में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा वर्जन यूज करना चाहते हैं तो आप फिलहाल एजुकेशनल मोड यूज करना चाहते हैं और ये इस तरीके से आ जाएगा इसकी खासियत यही है कि इसमें एक तारीख दो तारीख या तीस इकतीस में आप काम कर पाएंगे यानी कुल मिला के तीन डेट्स पर आप काम कर सकते हैं उम्मीद करता हूं यह जानकारी काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video